блядь, вертолет! Служить! до места, что ли, хочешь. земля! Выстрелять не хочу! go, Isaac! Царь Медведя! Эй, земля! Эй, земля! Как наблюдает?